Здравствуйте, дорогие мои слушатели, гости моего канала, мои подписчики. Огромное вам спасибо за ваши подписки, за ваши лайки. Сегодня у нас будет расклад на 4 королевы. Что изменится до конца года в четырех королев? Что новое будет, что останется в этом году? Э, уже э, году, еще осталось два месяца, пусть он, он уже себе эти крысы уходят, но, девочки, не расслабляемся, потому что конец года, два месяца осталось, но крыски еще могут себя показать. Это такое еще, что им уже наступает на хвост бык но они меньше быка, они изворотливые, и они еще могут нам показать зубки. Так что не очень расслабляемся, но, но уже будем переходить к чему-то хорошему. И сейчас мы посмотрим, что уйдет еще в этом году, что останется. И, девчонки, первая королева жезлов слева направо. Первая королева жезлов, э, двойка, э, королева пентаклей, э, вторая, третья королева кубков и четвертая у нас королева мечей. Определяйтесь, пожалуйста, какая вы у нас королева. И будем начинать. 10 секунд, так немножечко размыслите себе, какой вы себя видите, или по знаку зодиака – первая жезловая, вторая пентаклевая, третья кубки и четвертая мечей. И начинаем, девчонки. Начинаем. Так, что, что останется? Пусть все плохое остается. Что останется? И что изменится в вашей жизни до конца Нового года? Э, нового, этого года, девчонки, господи, этого года. Я надеюсь, вы определились, а мы начинаем, потому что четыре королевы – это длинноватый будет. Ну, постараемся побыстрее, чтобы не задерживала я вас, чтобы вы не устали. три оставляем, чтобы они нам не мешали, пусть ждут. И начинаем, девчонки, с королевы жезлов. Королева жезлов. Что на данный момент в этой женщины, что смотрит? Королева жезлов. На данный момент. Какие у тебя, что возле тебя на данный момент? что у тебя на данный момент? О, карты перевернула. Ну, девятка мечей, девочки. На данный момент наши королевы жезлов в девятке мечей сидят тяжело им, э, ну, да, конец года, год был тяжелый, был, все были проблемы, и вот в девятке мечей, голова болит, не хочу вставать с кровати, э, депрессивная ситуация, сердце болит, голова болит, никуда не хочу идти, ничего не хочу думать, не хочу, не, не хочу, не хочу, не хочу. Тяжело тяжелая ситуация сейчас, депрессивный, депрессивный стан, девятка мечей. Ну, девчонки, не забываем, э, девятка мечей – это неплохая карта, это уже ближе к выходу, девчонки, это девятка, это уже, уже, уже, значит, карта. Еще есть десятка, чтобы поставить поставите конец, уже хватит хватит всему. Но вы уже на пороге того, что вы будете выходить с этой депрессии, что это уже ненадолго вас задержится. Вот вы будете понемножечку уже выходить с этой девяточки, будете определяться и оставлять уже в этом переходить на десятку и оставлять что ненужное, что вас тревожит, что вам и где вам некомфортно, вы будете уже делать какие-то выводы, ставить точки, будете разгребать свою эту э, неудачи, какие у вас были, и это уже хорошо, это будет выход, это будет выход. Так, еще на данный момент что? Очень многие девчонки, э, верховный жрец, очень многие девчонки пошли в веру, просят Всевышнего помочь им. Э, ну, это хорошо, и Всевышний вам поможет. Вот только что, что я вам говорила, вы будете выходить с этой ситуации, потому что вас услышат. И Верховный Жрец тоже говорит, хорошо, девочки, которые уже обращаются за помощью к Всевышним силам, это очень хорошо, вас услышат. Девчонки, которые еще сидят на вот этом э, депрессии, вот этой, что тяжело, вот карта говорит, попроси, попроси Всевышних, и тебя услышат, тебе будет помощь, тебе помогут, тебя услышат. Пойди в церковь, соль, которая у тебя накипела, чтоб тебя... Сейчас очень девчонки хорошо обращаться, потому что вот уже последние месяцы хорошо обращаться, очиститься. Это очищение. Вот и говорят, очиститесь. Пойдите, попросите в, духовных, в духовностью займите, очиститесь от этой грязи, от этого негатива, будет легче. Вас услышат, вам помогут, вам дадут руку, протянут руку помощи. Вот, вот, такая, вот такое было. Так, теперь, девчонки, скажите нам карты, пожалуйста, и Всевышние силы, и, и священный огонь, свеча пусть нам поможет, скажет, что останется в этом году плохое, что останется в этом году в королевы жезлов, что уйдет от нее – что от нее уйдет. Что от нее уйдет. Ну здесь карты, видите, не выдали, что уйдет, а здесь новое начало. Если вот Верховный Жрец э, нам сказал пойдете, э, э, обращаетесь к Всевышним силам, тогда вам то, что я говорила, видите, и продолжение идет. Шестерка Пентаклей, к вам придет удача, к вам придет помощь от Всевышних, у вас будут мысли новые, у вас, э, э, вас будет новое начало, вы очиститесь, вы возродитесь. У вас откроется две дороги, у вас откроется две дороги, у вас будут чистые, вы освободитесь, у вас будет э, новый, новая идея придет, паш мечей, новая идея к вам придет. Очень хорошо, видите, продолжение то, что Верховный Жрец нам сказал, если вы себе пойдете, попросите, вам будет помощь будет шестерка пентаклей, помощь, вам будет помощь, вам Всевышние дадут, э, дадут руку, вы возродитесь в суд, вы <clears throat> омолодитесь, <clears throat> извините, <clears throat> вы омолодитесь, вы будете себя хорошо чувствовать, вы сбросите с себя этот негатив, и это уйдет. Вот что уйдет, вам помогу, помогут Всевышние силы очиститься. Э, э, суд – это очищение, это вознесение, это рождение. Вас вас вытя... вытянут, помогут вас вытянуть с этой девятки мечей. У вас придут к вам новые мысли. Туз Пентаклей. У вас будет, если кто-то был бы без работы, у вас будут, будет работа. Две дороги. Двойка Пентаклей к вам придет. Две дороги. У вас будет одна идея – Э, одна и другая и пентаклевая, туз пентаклей, сразу двойка пентаклей, вы продвинетесь, будет новая работа, вы будете продвигаться, вы будете работать над собой, девочки, уже, вы будете уже знать. Вот это, вот такое, уйдет негатив весь уйдет весь негатив от вас, что вам было, что вам, может, кто-то посылал, может, <clears throat> какие-то были крадники, может, был какой-то негатив. А был ли негатив? А ну, давайте спросим. Был ли на этой женщине, э, королеве жезлов, негатив? Негативил ли кто-то на нее? Делал ли что-то на нее? Потому что здесь карта суд, что вы возродитесь если пойдете в церковь. Был ли негатив? Был, был, был разрыв с мужчиной. Император, десятка пентаклей, смерть был разрыв с мужчиной, или может сейчас тяжелый, у некоторых будет, что э, разрыв, точка, у других будет, что э, трансформация идет в, в, в, это семейные люди, скорее всего, потому что император и десятка пентаклей, что семейный мужчина и смерть. Было как, были были какие-то непонимания, недопонимания, э, было вот тяжело, поэтому и вышла была девятка мечей, наверное, у женщины, потому что вот здесь э, вот проигралось это, что были проблемы с мужчиной. Э, у некоторых будет, что это муж – и э, сейчас вот эта трансформация, и семерка жезлов друг друга не понимали, друг друга а, э, отстаивали свою территорию, отстаивали свои э, мысли, отстаивали свои, свою позицию, не, не могли найти какого-то, не могли дойти до какого-то компромисса, а в чем проблема была, в чем была проблема. Ну, женщина очень многое ждала от этого мужчины, думала, что он к ней серьезный мужчина, что он будет, будет будет удобно им, будут вдвоем вместе. Ну, мужчина немножечко такой, ну, император, много у него было фантазий, он хотел всегда что-то Паш Кубков, все, всегда Паш Кубков новых, новой любви какой-то хотел, что-то новое в эмоциях своих, что-то хотел и менять, изменять. Семерка Кубков, много у него было планов, и одна, и вторая, и третья, а потом говорил, что нет, э, это неправда, я, я честен. И девятая девятка жезлов, отстаивал свои, свою ситуацию, а, огораживался, не, очень много было тайн, всегда хотел что-то новое женой, не был искрен, свой, искренней своей женой, ну и жене надоело, конечно, надоело. Так, Что новое? Что новое будет до конца этого года? Что новое будет до конца этого года в этой женщины? Что новое придет Ну, девочки, вы, вы, вы здесь будете правы. В этой ситуации вы будете правы с этим императором. Да, э, вы, вы будете на коне, вы будете правы. Э, правы вы. Э, но вот очень много потерь. Вы в разочаровании, пятерка, пятерка пентаклей. Но вам идет новый новые отношения, новый рыцарь Пентаклей, но, новое что-то в вашу жизнь, вы познакомитесь с новым мужчиной. И тройка кубков, тройка жезлов, шестерка жезлов идет в вашу жизнь. В вашу жизнь идет, да, сейчас вот немножечко пятерка мечей, пятерка пентаклей, пятерка жезлов. Ваш, у вас сейчас период, вот такой переломный идет период у вас. Пятерка – это э, э, эм, карта перелома и выхода чему-то хорошему. Вот нужно к шестерке пентаклей. Пятерка идет к шестеркам, а шестерки сдвиг вперед, к лучшему. Пятерка – это уже окончание этого, что у вас было, этой полосы жизни, вы сейчас будете переходить в шестерки. Вот, потому что очень много пятерок. Пятерка, пятерка, пятерка. Все масти пятерок у вас сейчас вот вышли на данный момент все масти пятерок. Но это неплохо. Вы уже на завершении э, э, этой стадии. Вы будете переходить. Нужно попросить помощи, девчонки. Нужно попросить помощи Всевышних сил. Зажгите дома свечу. Пусть ваше пространство... Эм, очищается, вы тоже очиститесь, побольше э, под душем э, будьте, э, смывайте себе этот весь негатив, что к вам прилипал, пусть все уходит – уже от вас, и пусть у вас уже будет, ну и будет, к вам идет рыцарь на пороге, рыцарь Пентаклей, медленно это, но уверенно, рыцарь Пентаклей всегда мужчина, да, он не, ему не нужно вот, чтобы э, сразу вот встретились, кровать, погулять, нет, это нет, это рыцарь Пентаклей, он серьезный, он знает, что он делает, он сначала будет с рыцаря Пентаклей, а потом возможность большая перерастет уже и в короля Пентакливого. Но рыцарь Пентаклей уже у него почва есть у него уже почва есть, он уже, у него есть идеи, он знает, как зарабатывать, он уже знает, как, как ему двигаться вперед, он уже знает, что ему нужно. И вот у вас на, на, на, на пороге идет вот для чего? Для радости тройка жезлов, для сдвига вперед, шестерка жезлов, то, что я говорила, вам потом вот переход с пятерки, переход в, в, в тройка жезлов, шестерка жезлов, к радости, тройка кубков, вы будете рады. Вы будете рады э, этому. Он придет в вашу жизнь, этот э, пентакливый рыцарь, для радости вашей, вы будете веселиться, вы будете рады. У вас тройка жезлов, вы будете идти вперед, вы будете рады, у вас будет, наберется, вы смоете этот негатив, у вас придут силы, э, видите, пошли жезлы, шестерка жезлов, вы будете на коне, вы будете рады, у вас будет энергия вас будет энергия, придет энергия. Так, а для чего придет этот э, в жизни рыцарь Пентаклей? Вы разочарованы сейчас, вы сейчас сидите, вы сейчас сидите в отшельниках, в четверке кубков сидите, вы ничего не хотите, ничего не видите, хотя есть возможность к новым началам, к новой любви. Вам протягивает руку Всевышний, попросите его помощи, чтобы он забрал из вас вот эту печальку. Видите, вы скрестили ноги, вы скрестили руки, вы, вы не впускаете вот нов, ту за чаш, новую любовь вы не впускаете, вы вот смотрите на вот эти кубки, что э, прошло, но они не разбиты, они не перевернуты, но исчерпали они себя. Вы выпили уже, что в них было, исчер, исчерпано здесь. Это уже сухие кубки, но есть туз, туз кубков есть. Новая любовь, новые эмоции, новая жизнь. Жизнь идет бьет, бьет ключом, и вы, вам нужно открыться. Видите, вы закрыты сейчас, вы никого к себе не подпускаете и не упускаете. Нужно вам открыться. Вы на данный момент сидите вот в этой грусти, сидите в отчами. Он знает, он разберется в этой своей ситуации. Это умная, ум, умный человек. Он прожил, прожил жизнь, и он знает, э, на чем он... Э, поскользнулся, он сделает вывод для себя, он еще может этот человек и поучить еще кого-то, дать совет своего прошлого. Ну и восьмерка пентаклей, девчонки. Вы будете двигаться, вы выйдете с этой ситуации вы выйдете с этой ситуации. Восьмерка пентаклей, что у вас будет работа, у вас будет денежка, вас будут ценить люди, вас увидят люди. Вы будете вот там, как по шестерке жезлов, вы будете на своем коне. Вы будете на своем коне. Ну, сейчас вы разочарованы, вы, вы не думаете на данный момент вы во всем разочарованы. Пятерка, очень много пятерок. Пятерки все, все, все девочки масти пятерки вышли. Вы разочарованы, хотя выход тоже есть, двигаться к лучшей жизни. Смотрите, есть выход, здесь мостик, вы можете перейти, вот, перейти это все, оставить это позади, что у вас было, что вот эту вашу... Вы, вы еще много сами себе, вот эта пятерка кубков говорит, что вы еще много и сами, как будто себе, не уверены в себе не уверены в себе, вам нужно расслабиться, есть выход, есть, вот есть этот мостик, нужно пройтись вперед, перейти мост и смотрите, что вас там ожидает, что вас ожидает, новые, но, Понемножку, понемножку вы добьетесь своего замка, вы будете рады жизни. У вас будут новые и нов, новые отношения, дерево, это семья, семейные, что вы найдете свою родственную душу, вам будет хорошо, там уже, смотрите, чистенько, зелень, смотрится э, домик, это защита уже ваша. Ну, только вы сами себя еще вот так накручиваете – как будто не доверяете себе, вы говорите, ну что, мне не везет, мне не везет, не везет. Нет, нет, не надо такое говорить, все, все, прошлое остаем, смываем себя вот этот негатив весь. Э, а ну давайте, что еще нам... Ленорманска, смотрите, у вас есть сама карта выпрыгивает, у вас будет сдвиг с мертвой точки – что будет до конца этого года? Будет сдвиг с мертвой точки, корабль, тройка. Тройка – это вы пойдете вперед. Тройка – это вперед. У некоторых может быть переезд тоже. Может, а куда переезд? Может быть переезд, поездка какая-то, перспективы перспективы какие-то, цели будут новые, перспективы, у вас открыта будет дорога. До конца года вы решите свою эту э, проблемку. Вы выйдете с этих пятерок, и будет у вас сдвиг. Будет какая-то поездка, будет какие-то цели, будут какие-то перспективы. М-м-м. Это рабочая карта. Это рабочая карта, девочки закончится ваша полоса, будут опять карта вот говорит, закончится ваша полоса, все, вы уже на выходе, вы на выходе, вы идете к переменам, вы идете к новым хорошим переменам уже будете, идете на перемены. Это у некоторых рождение ребенка, изменения в личной жизни, изменения э, в работе, новые тоже перспективы, как корабль, так и вот. Э, две карты вышло перемен. Две карты вышло перемен. уйдет. Смотрите, девочки, не переживайте. Вот трудности, гора, потери, что было, что в пятерках вы сидели и здесь, в трудностях. Видите, как э, карты Ленорман дополнили нам Таро. Эти трудности, это гора, что у вас было, что было как что-то по жизни, вам тяжело, трудно. Эти потери, крысы эти, этот год уже уходит, это от вас уйдет вы, у вас начинается новая жизнь, у вас к вам придет новый мужчина, новый, новое у вас начинает. И там у нас был король Пентакливый, новый, э, не король, а рыцарь Пентакливый, и новый придет, что тоже он, у него хорошо стоит это на ногах, он, он работающий человек, что вы не будете на него работать. К вам идет новый, новый, новый мужчина. Это все уходит. Гора крысы позади уходит новое, новая жизнь к вам приходит, новая жизнь. Как хорошо карты слушают, дополняют. Смотрите, девочки, только что говорила, новый мужчина к вам приходит, новая любовь, и сам он вышел, видите? Видите? Я только говорила, к вам идет новый мужчина, новая любовь, новая жизнь. И вот сам он вышел. К вам идет новый мужчина для любви. Для любви. Но ну, вы сейчас на распутье, вы не знаете, вы не верите никому, вы не верите. Вам нужно у вас было, да, было разочарование, у вас, у вас вот вышла ваша карта, и было разочарование, был, был треугольник, было разбитое сердце у вас, был треугольник, в вашу семью вошла, в вашу жизнь лиса, но вы выходите, ключ в ваших руках, и сердце вы будете, вы будете, вот, и сами вы вышли. Вы найдете дорогу, выход с этой ситуации. И до конца года вы будете рады. У вас будет сердечный друг. У вас будет сердечный друг, девочки. Смотри, ключ вышел. Все в ваших руках. И у вас будет сердечный друг. И еще медведь, он будет к вам честен, он будет вас защищать, он будет вас любить. Смотрите, какие карты вышли, девочки. Это ваш оберег. Все, я дальше даже и не хочу ничего говорить. Смотрите, это ваш оберег. Мужчина, новый мужчина к вам идет. Сердце, и вы сами. Это, э, смотрите, какие в конце карты вышли. Девчонки, поздравляю вас, удачи вам. Искренне вам, вас поздравляю. И ключ, и ключ, это все, все для вас. Наконец в вас откроются все двери. Наконец вас откроются. Вы выходите с этой, а прошлое остается. Вот разбитое было сердце, вот это леса, треугольник, перекресток. Вот это вот что было у вас. Вот такое, девчоночки мои. Жезловые мои королевы, поздравляю, вы выходите с, это, с этих пятерок уже, у вас новая жизнь. Вы слышали там выше, нужно, что нам жрец сказал, нужно просто попросить, поговорите Всевышними силами, э, запалите дома свечу, полите каждый день, чтобы уходил э, негатив от вас, просите помощи, вас услышат, вам протянут руку и вас вытянут с этого Всевышние силы и пошлют вам нового мужчину, нового мужчину. Здесь э, карты сказали сугубо ново, новый к вам идет мужчина. Не э, если это муж или у девочек, э, если вы были не расписаны, не, не говорится, что возврат будет этого императора, новый потому что и ребенок здесь, и там было, что нов, новые, новые отношения идут к вам и новая работа тоже, туз пентаклей, новая работа к вам идет, перемены огромнейшие, корабль, девочки, жезлы потом в конце у нас выходили, а здесь корабль и аисты выходили, огромные перемены у вас уже будут, вы будете уже их чувствовать до конца года. Уходит, уходит гора, уходят крысы, все это уходит. Нет, кубки еще не были. Э, Жезловая первая была э, королева. Так, сейчас королева Пентаклей, девочки. Королева Пентаклей. Давайте посмотрим. Королева Пентаклей. Королева Пентаклей, девчонки. Королева Пентаклей. Королева Пентаклей. Что на данный момент возле этой женщины, королевы Пентаклей, и что останется в этом, что она оставит в этом году, как изменится до конца года ее жизнь королевы Пентаклей, как изменится жизнь до конца года. Королева Пентаклей. На данный момент, что возле женщины на данный момент – что на данный момент возле Пентакливой Королевы? Скажите нам, пожалуйста, что на данный момент возле Королевы Пентаклей? Королева Пентаклей. Так, начинаем, девчонки, королева Пентаклей. Что на данный момент? Ну, да. Девочки, вышел маг возле королевы Пентаклей и семерка Пентаклей. Королева Пентаклей уже взяла себя в руки маг. Она знает, чего она хочет. Уже конкретно она знает у нас, что она хочет. Она умеет этим всем владеть, и, может, она уже и посадила какие-то зернышка, уже какую-то почву посадила, и сейчас она уже ждет, что у, него, у нее получится. На данный момент, может быть, некоторые девчонки уже что-то и начали делать и маг, она знает, эта женщина конкретно уже, что она хочет. И она уже, некоторые уже, большинство а, посадили уже что-то, зернышко, и понемножку, понемножку будут выходить вперед. Семерка пентаклей. Будут ждать результата того, что они посеяли. Так, хорошо. Хорошо что? Да, вот сейчас тройка жезлов. Многие, что уже, что я говорила выше, уже знают, что они хотят. И у них сейчас вон тройка жезлов. Вот эти уже два жезла, два жезла конкретно, уверенно, вот стоят, не падают, ни ничего. Она уже две работы, эта женщина сделала. И сейчас она вот стоит и смотрит. И у нее еще один план есть, но взяла немножечко там э, тайм-аут, передохнуть, передышку взяла, что будет, обдумывает третий ход – на некоторое время она вот в такой сейчас паузе смотрит и думает, да, одно и дело я уже решила, все хорошо, нужно ждать, что с этого будет, что вырастет, но у меня еще есть один план. И вот стоит, смотрит и себе обдумывает. Хорошо. Ну, молодец. Она прошла трансформацию девочки, эта женщина. Был, да, она была в трансформации, она была в подвешенном виде. Э, через, через, да, она, у нее была проблемка вот с человеком, с рыцарем Пентакливым. Ну и была трансформация, был повешенное состояние, ничего не хотелось. Но она уже с этого, уже, она уже с этого вышла. Она победила. Она поработала над собой, она победила. Она победила, что у нее была двойственность, у, у нее была растерянность, она не знала к чему, э, мысли путались в голове у нее, и она победила это. И сейчас тройка пентаклей, она понемножку, понемножку будет двигаться. Много, э, вот, семерка пентаклей, у нас тройка пентаклей. Женщина вдарилась в работу, она хочет чего-то добиться сама. Да, смотрите, и двойка Пентаклей, она хочет добиться сама, она хочет идти вперед. У нее много очень идей на свое, на свое будущее, очень много идей, у нее планов, очень много идей и планов. Что было старое, все позади, она все разрушила, она начала жизнь по-новому, там была трансформация, повешенный. Она все разрушила. Она поднимается с нуля сейчас. Но ну, у нее очень много планов. Да, и она уверена, что ей получится это, солнце. Она уверена, эта женщина сейчас уже в себе. Она знает, что она хочет. Она будет идти к цели, она будет подниматься с колен. И она, говор... и она знает, что у нее будет все хорошо. И оно и будет, да, солнце. Было тяжело, десятка мечей, но это конец. Все, она вышла с этого. Это конец. Она разрушила все, было в десятке мечей, смерть, трансформацию, повешенный. Она это все прошла, и у нее сейчас уже... Она обну... Смотрите, здесь обнуление женщины капитальное. Она уже обнулилась. Да, было больно, было тяжело. Десятка мечей все ж таки, башня, смерть, э, повешенный. Но все, смотрите, обнуление. Она идет чисто к новым, покорять новое что-то. У нее есть за спиной прошлое, она уже на те же грабли не наступит, она уже знает, как, она, как ей делать. У нее уже прошла была вот от э, дурака до, э, до э, десятки мечей, до башни, до смерти. Она один этап уже прошла, обнулилась, трансформацию прошла. И сейчас новенькая идет в новую жизнь. Она уже, э, здесь уже трансформация прошла, девочки. Здесь э, женщина вышла уже с этого. Здесь женщина уже чиста. Так. Что ждет эту женщину до конца этого года? Что ждет? Мы увидели. Это уже все. Это она уже оставила в этом этом она уже трансформацию прошла, она, она уже чистая, обнулена. Так, а что, что ее ждет? Много работы ждет. Нужно будут силы, много будет работы, чтобы подняться вот с этих колен, но оно даст ей э, очень многое. Она будет очень довольна со, собой. Восьмерка, девочки, пентаклей, сила. Сила Э, девятка пентаклей, она впоследствии э, до конца года она уже что-то увидит, она будет рада своей работой, она будет рада. Будет много еще, вот этих два месяца у нее будет очень нагруженные эти два месяца. Но, девочки, что я говорю? Говорю, не расслабляйтесь, потому что здесь немножечко еще крутится пятерочка пентаклей. Пятерочка, но ну, может быть пятерочка пентаклей не только говорить о деньгах, она может говорить, что еще чувства. Не, она не готова еще, потому что здесь у нас не вышли еще чаши ни одни. Она пока не готова. Это не только пентакли, пятерка пентаклей может показать, что Э, что с деньгами будут проблемы. Нет, потому что вторая карта идет очень всех, восьмерка пентаклей, сила, девятка пентаклей. Это не, не проблема в деньгах у нее будет, наоборот, в деньгах пойдет, э, подъем в деньгах пойдет. Эта пятерка еще может говорить, что на данный момент э, еще не возобновились эмоции недоверие к людям, эмоции. Она сейчас, женщина, занялась только собой она обнулилась и занялась собой, хочет стать, э, стать на, на ноги и хочет э, пожить в комфорте сама с собой пока. Она хочет добиться вот этой девятки. Ну, и ну идут идут карты восьмерка, но ну, нужно много поработать. Нужно немножко поработать, но сила будет. Сила будет, удача на ее стороне, она добьется того, чего она хочет она а добьется. А насчет личной жизни мужчина будет еще в этом, в этом на пороге вот до конца года появятся какие-то встречи, какой-то новый мужчина? Появится ли какой-то новый мужчина этой женщине? Ну, конечно, девч, девчоночки, смотрите. Мои дорогие, король кубков сам, сам король кубков, сам король кубков на пороге. Как здорово, как здорово, девчоночки мои, до конца года еще вы встретите своего любимого человека, король кубков, король кубков, да вы что, а для чего он придет в вашу жизнь? Для чего он придет в вашу жизнь? Ну, ух, ух, страсть для страсти, для любви, карта мир, карта влюбленных, карта дьявола – рыцарь кубков. У него тоже, у него было, девочки, у него тоже была э, жизнь, э, вот, у, он был влюблен, э, он был влюблен, но он ушел уже из пары, он ишел, ушел от своей женщины, он был на выборе, оставлять или не оставлять, ну, восьмерка кубков, он э, ушел к новым, к новым, э, к чему-то новому. И рыцарь кубков, да, он готов по рыцарю кубков к новым отношениям. Карта мир к новым отношениям, карта дьявол к новым страстям. Он готов. А будешь ли ты честен с этой женщиной? Будешь ли ты честен с этой женщиной? Или будешь обманывать? Будешь ли ты честен? Будешь ли ты честен с этой женщиной? Будешь ли ты честен с этой женщиной? девочки, девочки, девочки. Ну да, я буду честен, да, я буду честен, но я тоже буду отстаивать свое мнение, потому что, девочки, ну здесь вообще, смотрите, какие карты вышли. Да, я буду строг. Вышел император, девочки, император и король мечей. Я буду ее мужем, я впоследствии ее возьму замуж, но я буду и строг. Это э, э, будет мужчина такой очень строг, действительно. Император и король мечей подтвердил еще император у нас такой властный мужчина, а он еще и король мечей. Подтвердил, я буду, я такой, я люблю порядок, я люблю, э, я, э, если она моя женщина, я вот э, голову снесу. Я убью ее, если она пойдет, если я узнаю, что она мне изменила. Она моя жена. У меня очень огромные планы на нее. Очень большие чувства будут. Смотрите, девочки, смотрите, смотрите. Вышел э, император, чаша, императрица, но он э, э, сделал предупреждение. Я очень ревнив, я очень ревнив, я надежный мужчина, но если я что-то увижу, не то голова с плеч. Вот, вот, вот идет вам король кубков, будет очень вас любить. И, а здесь вышло, смотрите, он потом будет вашим мужем. Она будет моя жена. Смотрите, как, какие карты красивые, девочки. И здесь я вам даю этот оберег для вас. Пусть будет так смотрите. Но здесь нет, чтобы он изменял. Я спрашивала, ты будешь э, честен с... Да, я буду честен. И этого хочу от нее. Если нет, голова с плеч. Она будет, я ее муж, она моя жена. Она должна любить только меня наполнять. Я ее, она меня. Больше никого. Между нами больше третьего не существует. Замечательно, девочки. Вторая королева. Я рада за вас, девчонки. Девчоночки, я рада за вас. Давайте посмотрим, а что нам скажет Ленорман. Скажи нам, пожалуйста, Ленорман, для королевы Пентаклей. Скажи нам, пожалуйста, что до конца года изменится в королевы Пентаклей, что будет до конца года, какие будут изменения до конца года, какие изменения еще нам скажет Ленорман, девочки. Какие? Девочки, смотрите вашу жизнь придет мужчина по судьбе для, семей, для семейных узлов. Ведь с вами гнездочка, чтобы вы были в паре. Новый мужчина к вам придет. Мужчина, аисты и крест. Он будет вам по судьбе, этот мужчина перемены, принесет перемены в вашу жизнь и мужчина. На вашем, до конца года вы встретите мужчину по судьбе. По судьбе. Да, замечательно, как я рада. Смотрите, у вас будет любовь, благополучие, понимание с вашим королем, с вашим мужчиной. Поздравляю. Кто вы? Смотрите. Вы. Девочки, поздравляю вас, девчоночки, королевы пентакливые, удачи вам. Принимайте этот расклад, потому что очень хороший, очень. Я тоже его принимаю, девочки, этот расклад, потому что я тоже пентакливая. Пусть будет так, чтоб и было так, да. Замечательно. Так, девочки, сейчас кубковые. Девчонки мои, кубковые, кто ждет? Давайте, начинаем. Королева кубков. Перемешаем хорошенько карты. Королева кубков. Скажите нам, пожалуйста, карты, Всевышние силы, ангелы, архангелы, священ... священная стихия огня, свеча нам помогает. Скажите, пожалуйста, что для королевы чаш? Что до конца года новое придет? Что останется в этом году? Скажите нам, пожалуйста, подскажите нам, что новое придет до конца года и что старое уйдет. Королева чаш, королева чаш. Так, посмотрим на данный момент, что возле королевы чаш на данный момент. Что на данный момент возле королевы чаш. Посмотрим на данный момент возле... Ух, ух, ух, ух. Две карты вылетело сами, девочки. Повешенный и смерть. Господи, что такое? Что такое? повешенный и смерть. Женщина, королева чаш, не хочет ничего, в повешенном состоянии, грустит, не знает, что с ней делается. Карта смерть, хочет ставить на всем точку, проходит или трансформацию, что ничего не радует в жизни, ничего не хочет, не хочет никуда двигаться, ни вперед, ни назад – вот в повешенном состоянии, вверх ногами стоит и, и, и, и, и в стопоре таком, в таком стопоре. Не хочет выходить с этого состояния. Не хочет выходить с этого состояния, девочки. Повешенный и смерть. Так. Через короля кубков, да, разочарована в короле кубков. Сейчас в стагнации, ничего не хочет делать. Смотрите, король кубков, пятерка кубков, четверка мечей, разочарована. Вот эта ситуация у нее с ее любимым человеком. Девочки, не привязывайтесь к король кубков, что он должен быть э, по знаку зодиака, Э, рак, скорпион и рыбы. Нет, вот королева кубков, ее любимый мужчина, как говорится, пара ее, пара. Она разоч... пятерка кубков, она разочаровалась, она не видит перед собой, что есть возможность радоваться жизни, и ничего страшного не произошло. Четверка мечей, она устала, устала. Она вот хочет вот так лечь, закрыться, ни с кем не говорить, ничего ни от кого слышать. Она э, усталость очень большая, повешенная четверка мечей, повешенное состояние, смерть, разочарование о своем мужчине, любимом человеке. Очень много тайн, верховная жрица, очень много тайн, десятка мечей. И тяжело, тяжело, и ему тяжело, и женщине, возле которой, э, с которой он тоже тяжело. У некоторых проиграется, что есть другая женщина, у других проиграется, что этот, может быть, э, он семейный он семейный человек, может еще такое проиграться, что у него есть семья. У некоторых и тайна верховная жрица, у других, что есть ну, другая женщина. Семейные карты здесь все выходит. Тайна. Он скрывает от же... с, с той женщиной, что он вместе, он скрывает, что он женат. Десятка кубков, десятка пентаклей, девочки. Здесь такое выходит – Здесь семейные карты выходят. Я хотела посмотреть, что с этим королем, но ну, вышла верховная жрица, тайна. Он, у него есть какая-то тайна. И его она на сердце, ему тяжело с этой тайной, и это и, и женщине, которая вместе с ним. Какая тайна спросила? Что он очень многое скрывает от этой женщины. Он скры... Э, маг, очень много манипуляции, очень много лжи, очень много вранья. Какое вранье? Десятка пентаклей, десятка кубков. Здесь что скрывает, что у него есть семья – И, и, и он радуется жизни, потому что у него есть, у него есть две карты солнца. Он радуется жизни, что у него эта семья есть. Десятка пентаклей, девятка, э, десятка кубков, десятка пентаклей и солнце. Он рад этому, но скрывает от женщины, которая вместе с ним. И он от этого страдает. И эта женщина э, нет доверия, не доверяет ему, устала, э, не знает, в чем причина, устала. Но ему тоже тяжело скрывать это, ему тоже тяжело. Возле него десятка мечей. Ему то, он думает, что это, наверное, уже будет конец, будет точка с этой женщиной. Кубков. Рыцарь Пентаклей, новый, новый мужчина, более, более умеренный, рыцарь жезлов, девочки, даже два мужчины здесь. Тройка жезлов, вы, может быть какой-то переезд, какая-то поездка. Рыцарь жезлов, тройка жезлов. Это может говорить о какой-то поездке, но может говорить и о двух мужчинах, рыцарь Пентаклей, рыцарь жезлов – ну, из жезлы карта каких-то переездов, поездок, как какой-то цели, чего-то, э, чем, чему-то новому. И будет сдвиг в другую сторону, девочки, будет сдвиг. Здесь вы будете рады, десятка, девятка пентаклей, вы будете шестерка пентаклей, вы будете на коне, но тоже вот здесь вышел верховный жрец. Попроси, попроси Господа Бога, или, ну, если мусульмане, в церковь сходите, в мечеть сходите, обратись к кому-то за помощью. Верховный жрец говорит, обратись к кому-то за помощью, и ты будешь на коне, ты будешь довольна, ты продвинешься вперед. Попроси помощи у кого-то. Смотрите, шестерка жезлов, девятка пентаклей, ты будешь рада, тебе будет комфортно, комфортно, ты будешь в благополучии. А если ты сама не можешь, обратись, тройка пентаклей, обратись к кому-то. Если ты не можешь сама выбраться, обратись к кому-то, и тебе, тебе будет помощь, тебе помогут. Тебе помогут. Наберись силы. Наберись силы, в твою жизнь приходит, смотрите, рыцарь Пентаклей, рыцарь Кубков, у тебя будет любимый человек. у некоторых девочек проиграется, что да, вам по судьбе, у вас будут мужчины, и возле вас много мужчин. Рыцарь Пентаклей, рыцарь кубков, король мечей, и возле короля мечей звезда, и есть переезд, движение, может быть колесница, восьмерка жезлов, переезд, вперед, вы двигается, колесница, перее... куда-то будете переезжать, переезж... до конца года можете куда-то уехать, можете уехать куда-то. И это кас... карта быстрая. Ну, вас как будто что-то держит. Вы в двойстве, двойка и дьявол. Вы не хотите э, э, э, с места двинуться. Вы не хотите. Вас как будто что-то вот держит за руку вы, не, вы в двойственности. Вас, вас будто как будто кто-то привязал к себе. Ну, у вас хорошая карта идет, но вы вот не знаете, что делать. Если не можешь, попроси, попроси кого-то. Попроси кого-то. Не иди, уй, уходи, уходи. Если тебе некомфортно, уходи. Если тебе некомфортно, уходи. Не иди на провокации у кого-то, не иди, не слушай никого, не иди на провокации у кого-то, не слушай чего-то мнения. Если тебе плохо, уходи, беги, иди к новым целям. У тебя есть будущее, хорошее будущее. Не сиди, не думай, не будь в иллюзиях, потому что ты сейчас э, э, думаешь и что ты э, в треугольнике на выборе – вы не знаете, что делать. Треугольник между вами, выбор, вы не знаете, много иллюзий, много, много катавасии, на, здесь любовная тема. Нужно выходить, у вас открытая дорога, нужно выходить с этого. Вот с этих карт нужно выходить, никого, ничего мнения не придерживаться, не слушаться, думать своей головой, уходить, потому что очень много в голове накруток, иллюзий, семерка кубков и карта влюбленных. Вы на выборе, вы на выборе влюбленных, карта влюбленных, здесь треугольник. Нужно выходить, у вас новое начало будет. Если вы выйдете с этого, у вас новое хорошее начало. Выше я говорила, какое начало. Новое начало. Вы сидите, вы ничего не видите. вот, вы скрестили и э, э, кубковые, вы не упускаете новую жизнь для себя. Вы скрестили руки, ноги, плачете, вам ничего, вам ничего не хочется, вы не видите, есть новое начало, новые эмоции, новая любовь, вам протягивается туз, туз протягивает, у тебя есть новые шансы, новые. Открой глаза, открой руки, открой ноги и э, делай что-то, у тебя есть новое начало, вот что я только что говорила – вам туз кубков, вам туз кубков протягивает, у тебя есть новое. Открой глаза, откройся. Встань, не сиди, вот скрестила руки и ноги, встань, подними голову, посмотри, у тебя есть новое начало, у тебя есть новая любовь, и другая карта вышла, у тебя будет взаимная любовь, честная взаимная любовь, тебя будет любить мужчина, и ты будешь любить мужчину, у вас будет взаимные взаимные чувства, хорошие взаимные чувства, чему приведут эти новые чувства взаимные? К чему приведут эти новые взаимные чувства? К чему приведут эти новые взаимные чувства? к стабильности. У вас было разбитое сердце, вы не верите сейчас уже никому, вы не верите, что может быть взаимная любовь, потому что разбитое сердце, треугольник. Но эти новые чувства приведут к стабильности – к свадьбе. Четверка еще показывает свадьбу, к свадьбе, к стабильности, к радости, к новым началам, к новым началам, к новым началам. Вот, и король жезлов будет ваш мужчина, любимый ваш мужчина будет – так, что еще нам подскажут карты Ленорманск? Подскажите нам еще, какие изменения будут в жизни королевы кубков? Какие изменения до конца года будут в жизни королевы кубков? Ну, девочки, если вы ничего не будете делать, возможности большие есть, но если вы будете вот так в четверке кубков сидеть, ничего не вижу, а грущу и плачу, но ну, вам никто не сможет помочь, девочки. Если вы не хотите, вам никто не поможет. Ну, никто не поможет. Ага, плохо мне, все, я ухожу. Работа, плохо мне, я чувствую себя плохо, я теряю энергию, я теряю все. Э, нам карты подсказывают огромные возможности, но нужно, нужно что-то вам делать, правильно? за вас никто не будет делать. Никто не придет, возьмет э, за руку вас и вытащит. Нужно самому как-то решаться. Так, какие перемены до конца года? На распутье стоите, на распутье, ждете какого-то письма из дому. Ждете из дому письма, стоите на перекрестке, ждете письма из дому. стоите на перекрестке, ждете письма с из дому, э, вошли в такой тупик, что э, ограничены от всего, ограничение, тупик, э, переживания, ну, плохие, очень плохие карты, потому что вы сами не выходите. Но надежда есть, звезды. Еще раз карты говорят, звезды Ваши мечты все будут сбываться, только нужно что-то делать. Карты кричу, кричат. Нужно не сидеть, ждать с моря погоды, а двигаться, двигаться, делать что-то нужно. Но если женщина сдвинется с мертвой точки, что будет? Будет солнце на ее пути, но нужно встать, подняться. Подняться, что еще будет? Она найдет дорогу, она найдет друзей, она найдет дорогу, будет рада собой, будет романтика в нее, она будет довольна собой, она расцветет, у нее поправится здоровье. Видите? Ну, карты опять кричут вам. Поднимитесь, поднимитесь, девчонки, кто в такой ситуации? У вас э, улучшится здоровье. у вас наберутся жизненные силы. Двигайтесь вперед, ищите выход, ищите, вот вышло, ищите выход, ключ в ваших руках, вы откроете для себя, не сидите, вот что подсказки есть, но это зависит, девчонки, от вас. Если вы будете сидеть, так вы пропустите всю свою жизнь. И будете вот сидеть вот так в, э, э, в, в грусти этой. Но возможности огромные есть. Огромные возможности карты вам сулят огромные перемены. Начинайте что-то делать до конца года, девчонки, до конца года. Осталось два месяца. Будете на Новый год плакать, страдать? Так зачем вам это, девочки? Зачем вам это? Поднимайтесь. Откройте глаза, поднимайтесь с этого, чтобы вы Новый год встретили радостные, с солнцем, с радостью. Они плакали. Еще есть два месяца времени, работайте над собой. Так, девчоночки, беремся к королеве мечей, родные. Давайте, королева мечей. Королева мечей. Давайте, королева мечей. Что будет с королевой мечей? Какие, какие новые события у нее произойдут до конца этого года? Какое, что, что новое к ней придет? Королева мечей. Королева мечей. Что новое придет до конца нового, э, до конца этого года. И что останется позади, что она должна оставить позади, что должна оставить позади. Не брать, не тянуть в Новый год, что должна оставить позади и что ее ждет до конца еще года, что ждет до конца года. что ждет до конца года королеву мечей. Так, на данный момент, что возле королевы на данный момент? Что на данный момент возле нашей королевы мечей? Что на данный момент? Так, что на данный момент Так, на данный момент туз мечей и колесо фортуны. На данный момент женщина поставила себе цели, хочет, вот, и она вверх э, меч держит, и туз мечей. Она себе поставила цель, молодец, оставить, отрубить все и идти с новыми, с новыми мыслями. Колесо фортуны на ее стороне. Она вышла своей если была тяжелая ситуация, она поставила всюду точки, у нее новая, свежая голова, у нее новые мысли, молодчинка, и будем двигаться вперед. Вот, она держит вот этот меч, и поставила туз мечей, новое начало. Новое начало все будет отсекать на своем пути, что ей не будет нравиться, и будет идти по колесу фортуны, колесо на ее стороне, и будет двигаться вперед, вперед. На данный момент себе женщина вот такое поставила цель. Уже есть более-менее у нее цель. Разрубить все, что было в прошлом, оставить и двигаться вперед. Колесо фортуны на ее стороне уже. Так. Так. Кто, девочки, не имеет пары к вам, э, вы познакомитесь с королем жезлов. <clears throat> Вы будете себя чувствовать в комфортной ситуации. Девятка пентаклей, восьмерка жезлов, тройка пентаклей. Вы будете э, здесь, девочки, что будут и на работе. Вы с э, мужчиной, кто еще не имеет мужчины, вы можете познакомить познакомитесь, э, познакомиться по интернету, девочки. И это быстро, вот-вот на, на днях можете найти себе молодого человека, партнера, друга. Сначала друга, потом посмотрите, что он за человек – но вы будете в девятке Пентакли, это хорошая карта, вам будет комфортно, вы будете вот до конца года, вы будете себя чувствовать комфортно, комфортно. Вы поработаете, тройка Пентаклей, у вас будут новые друзья, у вас будет новый мужчина, знакомство по интернете будет. Кто, кто девочки, Э, королева мечей, так может э, вернуться из прошлого мужчина к вам, дать о себе знать. Дать о себе знать ваш король может. Так, давайте посмотрим, что это за мужчина, что это за король жезлов, что он опять такой. Он будет скрывать, что он вас любит, пока он скрывает – у него тайна. У некоторых девочки проиграется, что он скрывает, что у него есть еще одна, что он влюблен, и у него есть еще одна женщина. Может и это скрывать король жезлов. Так что будьте осторожны, если у вас уже есть э, партнер королевы жезлов, так ваш мужчина от вас скрывает, что он влюблен. Он сейчас на выборе, что у него есть еще одна женщина. Новая, новая и верховная жрица, смотрите, новая Влю... Двойка кубков, новая влюбленность. И он на выборе сейчас. Новая влюбленность у него есть. И он это скрывает. Будьте осторожны. А у некоторых скрывает, э, будет, если вы только познакомитесь, будет скрывать, что он в вас влюблен, не будет показывать, что он так вас влюбился с первого взгляда, будет скрывать, что он в вас влюблен, что вы его зацепили, что вы его зацепили. Ну и король жезлов может у некоторых проиграться, что вот у, него есть жена, это скрывать у некоторых, что у него есть жена. Может, потому что верховная жрица, и вышли вот карты о влюбленности. Двойка кубков, влюбленные, пожезлов и императрица. И он этим гордится по шестерке жезлов, что смотри, сколько меня женщин хочет, какой я, ты смотри. Ты смотри, какой я пацан, сколько у меня, я даже и на выборе стою. Так что будьте осторожны с этим мужчиной. Так, ладно, мужчин сегодня оставляем. Королева мечей, что? Я так просто, потому что он вышел, и так я э, разобрала его. А короли у нас будут в другой день. Так, королева мечей, что ее еще придет. Король кубков вам, девочки, придет. Король кубков, девчоночки. Да, для семьи, для семьи. У кого есть, так ваш мужчина вас любит, да вы что. Если у вас есть муж, вы хотите посмотреть, да, он ваш самый любимый муж, э, король кубков, десятка пентаклей, туз жезлов, он вас будет, он любит свою семью, он любит вас, он всегда, он вас видит как первый раз туз жезлов, он всегда хочет идти вперед с вами, ему никогда с вами не скучно, в, в кого, девочки, э, вы своими бывшими уже конец вас, вы одиноко, к вам идет ваш король кубков. До конца года вы встретите серьезного мужчину, нового серьезного мужчину для... Э, для десятки пентаклей, для замужества, для серьезных отношений. Десятка пентаклей это, – это серьезные отношения. Э, мужчина, мужчина, который хочет, который хочет э, семью, будет э, любимый ваш мужчина, который хочет семью с вами – что вот дом, вот ему очень важно, что, чтобы родители даже были, очень такой будет, что он любит это, чтобы были родственники, мама, папа, семья вся, будете встречаться, он любит такое, э, семейный, встретиться такой э, хороший семьянин, вот скажем, хороший семьянин встретиться, очень будет сексуальный, вы, очень будет вам давать любовь и очень красивый, очень много энергии в нем будет, всегда на одном мне вам не будет с ним скучно, он всегда будет, у него будут всегда какие-то планы, какие-то цели, вы будете вместе продвигаться, ну, такой живчик, мужчина живчик, девочки, но нужно его немножечко подождать. Нужно попросить Всевышних сил об этом. <laughs> Смотрите, девочки, как хорошо ты сказали. Э, очень хороший мужчина, действительно. Но вытянула, хотела посмотреть, а что еще нам скажет карты, скажут, и вам он придет. Он записан уже у вас он уже у вас записан, вам Всевышние наметили уже такого мужчину. Но попросите, чтобы до конца года вы с ним встретились, понимаете? Смотрите, карты сами говорят, девочки, здесь, и, я ничего, ну, ну, я ничего здесь не выдумаю, вот сами смотрите. Надо подождать. Хотела спросить, какой, что он за мужчина, что он принесет. Карты сразу сказали, ну, это новый мужчина, нужно подождать. Очень хороший семенин будет, очень будет вас любить, очень будет верный вам. Но нужно подождать этого мужчину. Попросите, э, жрец нам говорит, попросите, видите, и руку поднял вверх, попросите, с вести встречали Новый год, попроси, вот там, наверху, попроси девочки, аж мурашки по коже бегут. Карты, девочки, вот эти Таро, Ленорман, девчонки. Девочки, смотрите все видео, пожалуйста. Там много хороших видео. Вы только смотрите королевы и короли. Но там я, я тоже даю подсказки, очень хорошие расклады есть очень такие, э, каждый день, раз в неделю даю королевы и короли, а каждый день чувства, мысли, что нужно сделать, потому что чувства, мысли меняются каждый день. И что э, вчера, позавчера были очень хорошие видео. Да, смотрят люди, смотрят, но очень многие только 4 короля, 4 королевы, но очень много можно, что королева мечей новенькая будет до конца года до конца года. Очень долго была она в зависимости от мужчины, очень долго она стояла в двойственности, не знала, что ей делать, очень было и подвешенное состояние, не могла выйти с этого, ее тянуло, э, она хотела семью с мужчиной, или, может, даже и у некоторых и есть семья, они, а а она, хотела, она хотела сохранить семью, но что но э, нужно было пройти, девочки, нужно было пройти это обнуление, нужно было начать что-то сначала. Она хотела, было повешенное состояние, была привязка как по дьяволу, она хотела этого мужчину, она хотела сохранить семью у некоторых других, она хотела с ним семью, но ничего не поделаешь нужно что-то было делать по-новому, нужно было это обнуление, нужно было начинать все. Было и отшельничество, все было, все было, да, конечно, через все прошла. Было и отстаивание, были и ссоры, были и скандалы, и разговоры, и похорон хорошему говорилось, и по-плохому, и нервозность была, вот, и по-хорошему, и по... И, и, ну и, наконец, женщина устала. Устали, устали, все устали, была трансформация, было обнуление. Да. Но сейчас все колесница, все будет двигаться вперед. Тройка жезлов, четверка жезлов, Э, рыцарь кубков вам идет, а потом он прошлое э, наш насыщенное. Но ничего, пошли вперед, было вот это, нужна была вот эта перетрубация, мужчина, э, рыцарь кубков, вот и вперед кубка, влюбленный мужчина, он потом будет вашим мужем, этот мужчина, и, может быть, предложит вам переехать к нему для стабильной жизни. Это переезд, конечно. Так, что еще нам скажет Ленорман? Господи, уже час двадцать. Нам, пожалуйста, карты Ленорман, что бы вы еще хотели сказать мечевой женщине? Что ее ждет до конца этого года? Скажите нам, пожалуйста, какие перемены, что ее ждет до конца этого года? До конца этого года. До конца этого года. девочки, девочки. Кольцо, девочки, кольцо. Как я рада, девочки. Все, ничего не хочу больше брать. Смотрите. Кольцо и солнце, девочки, девочки, поздравляю, тоже здесь переезд, перелет, э, смена, может быть, смена жительства, может, с одной квартиры в другую, с одного города в другой, в другую страну. Девочки, девочки, как хорошо, ваше одиночество заканчивается. Если девочки не имели работы, к вам идет работа контрактная с контрактом у вас будет, вы, вы не останетесь, если так посмотреть, вы не будете без работы, если вот так на отношении, вы не будете одиноки, вы будете в паре, вы будете в паре, и, э, конечно, в паре, потому что аисты, да вы что, как хорошо. Ну, девочки, я такая рада я за сегодняшние расклады. Дай Бог, мои родные, новая жизнь. Ну, все, новая жизнь. Что девочки хочет ребенка? Да, может быть зачатие, потому что быть зачатие ребенка, кто ждет. Перемены, новая жизнь, будет зачатие. Ой, ой, ой, ой. И вы этого уже, вы этого, вам положено уже это. Это вам по судьбе. Вам это положено. Вам это по судьбе. Вы прошли свой урок. Вы прошли свою карму. Вам положена уже хорошая жизнь. Вам положена уже хорошая жизнь. Вам положено иметь свое вот древо жизни, свою родственную душу. Вам уже нужно это. Опять карта, видите, вам, вам положено э, закончить это одиночество. Вам нужно родственники, вам нужно вам нужны искренние чувства, вам нужны деньги. Вы вот чего вы заслужили. Не быть одиноки, чтобы вас любили, чтобы у вас были искренние чувства, чтобы у вас была работа, у кого нет, чтобы у вас была стабильность, э, чтобы вы не были одни, радость, деньги, вот, вам уже это посылают сверху. Вот такое, девчоночки мои, были такие раскладики. Да. Ой, подождите, потому что что-то уже... Так, нужно расклад закончить, собрать все инструменты, закончить. Это важно, чтобы сбывалось все, поставить все на свое место. Благодарю, благодарю карты. Хорошо сегодня поработали. Благодарю, ты, девочки. У меня все, у меня все колоды очень хорошие, очень отвечают, я их очень люблю. Так, девчонки, так, и благодарю Ленорман, тоже нам хорошо они открыли, что ждет наших королев. И пусть будет так, девочки, пусть будет так, девчонки. Пусть будет так. Мы любили и нас. Так. раскрыть карты. Пусть будет так. Принимайте это и живите на этом и надейтесь. Я надеюсь тоже, что все у нас получится, что мы созданы, мы созданы для счастья. И всего вам хорошего. До свидания, до новых встреч. Люблю вас, целую. Буду благодарна за ваши э, комментарии, подписки, конечно, и лайки. До свидания.